Mad-dinja kollha, popli sħaħ qegħdin jiefqu u jirriflettu. Mad-dinja kollha, popli sħaħ qegħdin jaħsbu f'ta' madwarhom. Mad-dinja kollha, popli sħaħ qegħdin jaġġustaw għal realtà ġdida. ir-realtà ta' ċkunietna, ir-realtà ta' kemm m'għandniex kontroll, ir-realtà ta' azzjonietna. Isma' lil hinn mill-istorbju tal-manifattura u l-kostruzzjoni. L-għasafar jinstemgħu. Is-sema iċċarat. Hawn l-iżolazzjoni, imma m'hemmx għalfejn ikun hawn is-solitudni. Iva, hawn il-mard, imma m'hemmx għalfejn ikun hawn il-mard tar-ruħ. Iva, hawn anke l-imwiet, imma dejjem jista' jkun hawn it-twelid mill-ġdid ta' mħabba. Ħu r-riedni tal-għażliet tiegħek f'idejk. Għix illum.